Ciao a tutte! Allora, oggi vi voglio parlare di questo fondotinta della Essence che, <laughs> perdonatemi, ma ho dovuto mettere l'etichetta perché mi si era, l'avevo messo dentro a un, ehm, alla pochette, se ne è rotto un altro e mi ha tutto macchiato l'etichetta, quindi alla fine e, e senza etichetta, non mi ricordavo come si chiamava, mi è rimasto solo l'etichettina col colore. Allora, quindi è il Fresh and Fit Awake Makeup, questo qui, nel colore 40 Fresh Sun Beige, eccolo qua allora il prezzo perché questo come vedete l'ho proprio proprio finito tanto è bello l'applicatore a pompetta il prezzo ve lo dico subito perché intanto ho segnato anche questo è di 7,99€ per 30 ml è un'impressione mia o Essence ultimamente sta aumentando un po' i prezzi comunque 7,99 un, fondoti un fondotinta va sempre benissimo ed è questo qui allora visto che l'ho proprio finito sicuramente da qualche parte qui intorno vi metto lo swatch però intanto ve ne voglio parlare perché mi è piaciuto davvero tanto ne ho sentito parlare bene e hanno ragione mototinta che ha una buona coprenza è comunque sia corposo ma si stende bene si stende tranquillamente con le mani, con il pennello o con la spugnetta, dipende dall'effetto che vogliamo modulare noi. Si stende bene, si fissa, non ossida, quindi non cambia colore, non vira troppo, ha una coprenza media, quindi comunque sia buona, e sulla mia pelle mista non me la va a lucidare in poco tempo certo io applico sempre la cipria soprattutto nella zona T sempre però ho usato tutto inverno tranquillamente mi è durato tutto il giorno con un qualche ritocchino e l'ho finito in primavera estate quindi ed, eh, lucidava un po' più velocemente però comunque sia faceva il suo lavoro è un fondotinta che mi è piaciuto tanto e oltretutto se non ricordo male esatto ha un profumo anche leggero che però si sente sulle mani ma non persiste sulla pelle e, ehm, si strucca la sera tranquillamente con un qualunque struccante non macchia più di tanto i vestiti ma certo c'è da fare un po' attenzione sfumato bene non crea l'effetto maschera è davvero un fondotinta che io vi consiglio le recensioni positive avevano ragione perché è davvero molto molto valido io non credo che ci siano altre cose da dire se non prendetelo perché sicuramente vi piace è corposo quindi va bene se avete la pelle secca ma comunque sia si fissa bene e non tende a ungere quindi perfetto anche con la pelle mista o grassa Fa, dice di essere fresh and fit awake makeup fresh and fit fresh non lo so però comunque sia è davvero eh, tipo seconda pelle una volta che si è asciugato quindi wow e niente io spero con questa recensione di esservi stata utile e se eh, avete provato questo palotto fatemelo sapere e come vi siete trovate soprattutto se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico una nuova recensione beauty low cost e alla prossima, ciao!